যেতিয়া মোলে মনত পৰিব ন কেতিয়াও নাকান্দিবা কাৰণ মই তোমাৰ চকুত চকু পানী চাব নোৱাৰোঁ তুমি য'তেই নাথাকা যাৰ লগতে নাথাকা মই বিচাৰোঁ তুমি সুখী হৈ থকাটো যদি তুমি মোৰ সৈতে নাথাকা তাতে কি হ'ল তোমাৰ স্মৃতিবোৰতো আছে যি সদায় মোৰ লগতে থাকিব